Hello guys, welcome again to my channel. This is Universal English Studio. Ciao ragazzi, come avevo già spiegato nel video, oggi vediamo un, po' di grammatica, un po' di lezioni sulla grammatica, però facciamo una grammatica molto facile, ok? Un argomento molto facile, quindi iniziamo proprio dall'inizio, cioè il present simple. Il present simple. Quando che si usa il present simple? Dobbiamo tenere presente tre parole chiave, ok? Quando si parla o si tratta del present simple, si pensa a routine, un routine, habit, un'abitudine, una cosa che succede sempre, una, uh, una cosa che uh, è sempre vera, cioè una cosa che succede sempre e è sempre vera, ok? Ad esempio, I go to school every day. I go to school every day. Ok? Io vado a scuola tutti i giorni. Cerchiamo la forma negativa e la forma interrogativa. Come sappiamo, spesso um, per, per, poter fare le frasi in inglese o trasformare le frasi dalla forma affermativa nel, uh, nella forma interrogativa o negativa serve l'aiuto del verbo do, ok? Il verbo ausiliario do. So, Um, anche in questo caso usiamo do per, per um, formulare la forma negativa e la forma interrogativa. So, I go to school every day. È sempre vero, è un routine, succede sempre. I go to school every day. Forma negativa, I don't, oppure do not, I don't go to school every day. La forma breve del do not, I don't go to school every day. E per fare la domanda invece, la forma interrogativa, ci, ci vuole sempre um, il verbo do e si diventa Do you go to school every day? Do you go to school every day? Si può rispondere con la risposta breve Yes, I, I do o No, I don't. Ok? Quindi um, la forma affermativa I go to school every day. La forma negativa I don't go to school every day. E la forma interrogativa Do you go to school every day? Vedete che è facile, il present simple, è così, quindi cerchiamo durante in questi giorni met di mettere in pratica questo present simple per parlare di cose che è sempre vera, un routine, un habit, una cosa che è sempre così, succede sempre così, e, e poi la prossima grammatica che, che faremo è proprio il present continuous e cercheremo di capire la differenza tra simple e present continuous e che anche quello è molto semplice da capire. Quindi per oggi abbiamo fatto il present simple che è eh, una cosa che si usa quando si, di, si tratta di cose che sono sempre vere, succedono sempre così e tre parole sono chiave, routine, habits, always o every time, ok? Perché è sempre così. Ci vediamo al prossimo video e grazie per avermi seguito anche oggi. Bye bye!